Dzisiaj żegnamy stary rok, ale nie żegnamy łagodnej zimy. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. Przed nami sylwestrowa noc, która będzie pogodna z wyjątkiem północnej części kraju, gdzie może być mglisto, miejscami pojawią się opady deszczu ze śniegiem, deszczu lokalnie marznącego, powodującego gołoleć. W kotlinach górskich utworzą się mgły osadzające szać i tam siarczysty mróz do minus 15 stopni. Na pozostałym obszarze na termometrach od minus 8 stopni w Małopolsce, przez minus 4 w centrum do 2 na wybrzeżu. Od rana najwięcej słońca na południu. Tylko od Pomorza po Podlasie możliwy deszcz, mrzawka, początkowo marznąca i deszcz ze śniegiem. W południe będzie od minus 1 stopnia na Podkarpaciu, do 3 na zachodzie i nad morzem. W poniedziałek będzie padać śnieg przechodzący w województwach zachodnich w deszcz ze śniegiem i deszcz. We wtorek popruszy śnieg. Dodam tylko, że w drugiej połowie tygodnia zima rozszaleje się na dobre. Życzę Państwu udanej sylwestrowej zabawy.